yek si gen sen buzz wax jangi jublu ci mo gene ak ay milliards dara worul kenn way ñi ñangi tuddu rek ay milliards Sidi Diop waxul wali sek waxul way ñi ñangi tuma rek ki nga xamantene ne mo nek nekk mbay Mbaye Ouzin ak 10000 problème sen coow mom lu mu doon ki nga xamantene nak nag mo nek liru Lirou neena ay bokkoo mooy tuur moom waxal la li la xamal ah Moussa waa si waa dama ko sa gënaa la gis way ñi ngi ni ñi ngi sant yalla yaa si man nak soxla mo fi andi won et eh, dama ñëw sama doom moo feebar nekk hôpital hospitalisé ordonnance bi nekk 350 000 eh, eh, bul yeggal waaw et Moussa depuis depuis ba fi nekk ba léegi yaa fi door teg sa tànk ah nga am ba am soxla di fi door a ñëw xam nga lu ma lay xamal pato gumba woo làggi woo sa ordonnance dara laa ci dul def demal nga liggéey nga daan sa doole yaa may def nii waaye jugal yaa may def nii soox di si waaye yow ngeen di def फट रहा भाई भाई आंसर तो है कहता जी sun Yomi, que que que tu la farba la folli sama gañi réew mi amatul courant réew mi amatul ndox réew mi ndul na waye bëss bo leen ma fale lool yëpp dina jeex dara leen jox yeen ñëpp ngeen liggéey yeen ñi nga xamné ne ay célibataire ngeen yeen ñëpp di ngeen am jabar dama ne man mako yor mako yor mako yor man mako yor ngeen sonn jaxlé woon xettali na la